ještě jeden takový z... Je po nich. Najdi nám další cíl. Alfa do černého. Dostali to. Máme je. Tahle prošla přímo Máme je. Dostali to. Máme je. Tahle prošla přímo skrz. alfa do černého. Tahle prošla přímo skrz. Máme je. Trefa do černého. prorazila. Sotva jsme ho škrábli. Střela neprorazila. Těžký zásah. Dostali to. Máme je. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Je po nich. Najdi nám další cíl. prošla přímo skrz. Trefa do černé. Dorazili jsme ho. bude bolet. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Trefa do černého. Tahle prošla přímo skrz. Trefa do černého. Tahle prošla přímo skrz. Alfa do černého. Ještě jeden. Tady končíme. Všichni ven.